世界文明大会是要扭转人类的整个的错误思想。我们的口号是“博尔文明，一体共荣”。博尔文明就是物质文明和精神文明必须共同繁荣。所以我们这次给每一个人办了一次大会，给你打造了一个平台。你有什么文明成果在你身上，你认为自豪的东西，都可以在这个文明大会中去宣传。 给你打造了广结善缘的机会。古人说得好：“千里马常有，伯乐不常。”你没有机会被伯乐发现你是个人才。你要在这种高级场合展现自己的文明礼貌，展现着自己的仁德、义德、礼德、智德、信德。他们都会在这个大会中展现出他们内在的文明风貌、文明风采。 叫成于内，行于外。真正明白人，他会抓住这样一次大会的机会，和这么多人去服务他们，人家欣赏你，认同你，你的机会就来了。说我们这次把参加大会的人都给那个头衔儿，共荣大使，那共荣使者，共荣大师，这个世界文明共荣使者，不要错过。 为千人服务的机会，不要错过。为世界文明推动一个新文明、博二文明一体共荣的推动，整个人类去认知它，转变整个人类的错误之见的，使人类真正回到博二一个整体去得一。